tu tu kwa de ne ma ge no pa cho no pa cho ma lue gan chu no cha de o khu chu na yu phe la ne ba cha no pa cho no cha de ba cha le kha ke lo o kon so no no ba tang gong o khu mai no cha de de chu na ke ba la kwa de no o so na sa no pa cho no cha khu mai no no pa ti no me no le cha de no pa ti de mai no cha cha le kha ke o kon so no no cha ba cha le kom ni thau da pi si de chu no de ဟမ်ဘာခွေတော်ယူလွယ်ပစင်ရနဲ့ဟဘာခွေတော်ယူလွယ်ပစင်ဟကချိုင်ဘာတော်လွယ်ပစင်ရနော်ဟကေအကောင်ဆောင်ဘာတော်ပီစီလွယ်ပစင် အပတိုံကဲနပနိမနကြပဒူဘာချန်လေခကေအကွန်ဆလငါရတဘူဘာလေဘာချန်လေဝဲသုံးဖောက်တဲ့နော်ကြပဒူအစာထောကလချိရနဲ့အစာထောကလချိနော်ကြပဒူအကလချိနော်မအိုလိုင်းအကလရအကလရအကလထွန်းနဲ့နော်ပနိလွဲတာမဟောဟုတ်ဖောက်တဲ့အကလချိနော်ဟောဟုတ်ဖောက်တဲ့အကလချိမချနော်ငိုင်းချွန်ကြပေးတော့ခတင်တာတယ်မအားဖလေတော့နော်လောကေတာခတဲ့ခမဘာမြဝဲပြလောဖလောနော်ဆနာဆိုင် ปนีวงแกนปะตอมนจับดูลาลาไปนจับโอต้องตอเชียเนี่ยลาไปต้องตอเชียของบ้านลบยับเราแล้วเราต้องจับดูอาสาทอคูเพื่อชี้เยเพื่ออวัดาเพื่อตอเชียเนี่ยไปดูขับพวยตามอาดูหากแกกองซ่องละกาคันดูน้องโอ้ยเขียนเนี่ยของบ้านลงลบยาท้องเปล่าล้นเนาะเอาน้องกุยดานอปะตอมนจับของบ้านลงลบพี่ล้อมเปล่าคูเพื่อชี้เยเพื่อเพื่อตอเชียเนี่ยอาสาทอลาไปเนาะเนาะโอซ่องละซา nó pa ni wong ge nó pa sau nó lo ờ ge nó pa sau wong mà ge nó pa li nó mình nói chào đủ linh là ờ mà lộp đi lại kêu con son là đa cú nên đi cú nên đi sau chó là chạy sa thọ này này gì à nè mà ba lên lu ông hoa ta lấy youtube đi mọi gì ông hoa ta lấy video file đi mọi gì ông hoa ta lấy cd đi mọi gì mà ba lộp đi lại mà ba luôn lo mà ba lên lu lo cái chả ta nè bây giờ අපලෝගේ දෙයිම තියා ආදු පේදු කම කේ ඔකොන් සොන් හස තියා ම ආදු වන්ත පේදු කම දී චමියම බෝදෝ ජා කම බාලින් ලු යනේ නපාලි නු ලු දා යු තු අදි මරි ලෙස දී දී මරි nan nei la phơ nei phơ wa ta sa tha nei nei ide ane kham ba le lu no le no ma ge no cha du ma ge na no pa so ya ne no pa a no pa le ma ge no pa nga ya ne no pa nga ma lwe chen no la cha du ba cha le ko ma nei no cha le ka lo yo chin pai da kham lo pi le si we puede no ya pasen si we puede morir la nui la puede morir la la bay la puede morir la la bay ni puede morir kham ba dai thon ne ha la de ya cha bu kham lob de le ki no kham lob de le chi ye tong la puede morir la nui la puede morir kham ba thon ma lu da no no ma kham lob de ha ke kon son ga sai da de ma thon a lo wa ta ha ke kon son ga cha pe tu မလို့ပြပေတုခမန်ဒိတ်ထောင်စမေရတဲ့မဘောသူပေတုခတွေခုမကြီးရတော့ကြတူ le kalau yo cimpai dah le apa sing de muegi si ye ton le phe de muegi ya ne ham ba de ton no ha le de wa ja de kon son ta un chi ya ne o son la sa pa nga won no ta ba du ma gan na no pa cha ne no pa cha no o an we da le a che ro an da li me ya ne lo tia da no pa cha che no man lo pi le pe tu a lo lo a a kham lo de kham ma ka lo de kha no cha pe tu a phwe a si de li saida no ja lo kham ba o ki yo da pe du phwe si saida do ya ne kham ba ki to sa de le gi yo ya ne lo thya lo thya kham ma ka lo le phwe ta no ma kham ka lo le ga mu i no kham ma ka lo le phle no ala le ko le no ja bu kham lo be kham ba ki to sa de di tho ma no so na sa da gen wa da no pa cha o an bya le che le me no no ja no pa ti no ja bu lo da ba cha ne phlo to no ja bu ha ke kon so la ga no ku ni di lo ya ne kham ba lo ho lo kham ba lo हम बालों ती तोबला या ने हम लोग देह के कौन सा लगा जाए बदु अखा ओ तम्या द थे बाचने फ्लक तो हम बालों ती तोलो को नहीं दे नो अनोमा मैं कौन सा सही दाया ने ဒီဝန်ကဲနော်ပနိမလို့ပြမလို့ပြလေအပစင်တင်တန်းလေးမေခမလို့ပြအပစင်တင်တန်းခပိုင်သောစီအဝတာ kham về ba chân hấp nhà đi kham ba mà lúa đã ai anh này cái con sò kham ba tây chứ áp lâu đây anh này nó mà cứ đã con sò anh này ညိုကဲနော်ပတ်တော့မလွဲမလွဲလွိုင်းချင်တော့လဲချပ်ဒူလော်တရားတာကုမ္ပဏီနော်ဘာချနာကုမ္ပဏီနော်ကလောကျွန်တော်ချင်ပိုင်တာနိုင်လာနိုင်ပဲလဖန်တော့ကြဝေစုပီပွေလမဲဝါတာလဲငါဝိုက်လမဲငါဝိုက်တော့မချင်တော့လဲချပ်ဘာချန်လဲခကဲအောင်ဟကဲမနေနာကြခအကြောင်းအတိတ်ပဲပတိယနောကိုယ်ကံဝိုင်ရနဲ့အနွေးခမ္ဘာဒိထောင်းရနဲ့ ဝတငန်ဝပွဲတဲ့ထောင်းဝနပတဝမငဲနပလေးနပလေးနကြပ်လူတစားဆက်တစားဆက်ပွဲကြချင်းပလူဖတ်ထရနောဟကဲကောင်းဆောင်ငါချံဘာဒိဝတာဟမဘကွန်ပြာဟကောလွယ်တဲ့ပေသူမတိတရပါသူနောအဒီတရပါကြငါတစားဆက်ပွဲနောအေကထိုင်ကြလူအားလဲအစနောအမီမောကွာတဲ့နောဝဆနာဆိုင်ကွာတဲ့နဲ့ဘာချဝင်းမှာဆဆိုင်မို့ကျွန်တော်အမီအမီပါလာကိုကတဲ့ရကဆွတ်တောင်ပြပါလာကိုကတဲ့လို့ဆိုင်ဝဆနာဆိုင်